फूलों की दुकानें खोलो खुशबू का व्यापार करो फूलों की दुकानें खोलो खुशबू का व्यापार करो इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं सौ बार करो